Se estima que 172 millones de personas en todo el mundo estuvieron sin trabajo solo en 2018, con una tasa de desempleo del 5%. Unos 700 millones de trabajadores vivieron en la pobreza extrema o moderada en 2018. Muchas más mujeres están subutilizadas en la fuerza laboral, 85 millones, en comparación a los 55 millones de hombres. El desarrollo sostenible es un concepto definido en el informe Brundtland de 1987, elaborado por distintas naciones y que se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El objetivo de la ONU es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, Dentro de las metas a cumplir, las más significativas pueden ser mejorar progresivamente de aquí a 2030 la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Los gobiernos pueden trabajar para construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las personas, promoviendo en particular el empleo de los jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres.